मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा नबी मेरा प्यारा नबी कितना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خالدين فيها تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها واتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السماوات والأرض والجبال والجبال فبينا يحملها وأشفق منها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما لولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم